أسد أسد أنت بغنية بالكل بناديني ملك الغابي ساكن بسافانا مفترس أنا أسد أسد أنا صوتي زي أسد أسد أنا مرضي لبؤة أسد أسد أنا ابني شبل ساكن بسافانا مفترس أنا Lion Lion